Nove, Olá, aqui é o Bel. E junto de novo estou com o nosso amigo Douglas. Opa! Então, minha voz está ruim porque infelizmente ainda estou com problema em casa.